Siema, z tej strony Kubix i witam Was w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam sztuczkę ze znikającą monetą. Mam tutaj szklankę oraz monetę i zwykły, zwykły wachlarz z kart, ok? I teraz patrzcie. Zakryję tak? Zakryję tą monetę i w magiczny sposób nasz piątak zniknął. A teraz spróbujemy drugą stronę. Zakrywam i znów się pojawił. Teraz będzie wyjaśnienie tego bardzo fajnego i efektownego triku. Ok, tutaj mamy wyjaśnienie. Do wykonania tej sztuczki, tak jak już widzicie, będą nam potrzebne najlepiej wachlarz składający się no, z mniej więcej pięciu kart. Tak, taki wachlarzyk po prostu, zwykłe karty. Mm, kolejną rzeczą będzie kartka. Kartka A4 z papieru, biała. Jakaś dowolna moneta, może być 5 złotówka, tak jak ja użyłem, oraz już przygotowana przez nas szklanka. O, w taki sposób. Zwykła szklanka z doklejoną kawałkiem kartki. Czyli dajecie sobie kart, yy, szklankę na kartkę, jakąś inną, odrysowujecie ołówkiem koło, wycinacie je i doczepiacie tutaj do dna. Ja to doczepiłem za pomocą taśmy klejącej w taki sposób, no i na tym to praktycznie całe polega, że wygląda jakby szklanka prześwitywała, że tam nic nie ma, a tak naprawdę tu jest ta nasz kawałek kartki. I nasz wachlarz będzie służył tylko do zasłony tej specjalnej kartki pod szklanką. Czyli bierzemy sobie wachlarz do prawej ręki, chyba że jesteście leworęczni. No i robimy taki ruch, że bierzemy, o, zakrywamy tam, ażeby aż dotknęło kartki. Podnosimy szklankę, zakrywamy monetę i możemy zrobić ruch tym, tymi kartami o tak, jakbyśmy ją chcieli tą monetę wyciągnąć. Widz może będzie chciał zobaczyć wachlarz tych kart, no to po prostu dajemy mu karty do sprawdzenia, to są zwykłe karty, a tak naprawdę tutaj ta moneta jest pod tym kawałkiem kartki. No i w drugą stronę bierzemy karty, już możemy trochę szybciej, tak, o, i mówimy, że moneta się znowu pojawiła. Jedyny minus jest tej sztuczki, że nie możemy pokazać po prostu, no, nie możemy pokazać widzowi potem do sprawdzenia szklanki. Ale tak, to mam nadzieję, że wszystko dobrze wytłumaczyłem. Trzymajcie się, cześć!